Hello semua dalam video ini saya nak tunjukkan sedikit cara kita uh, memberikan tugasan kepada pelajar khususnya dalam bentuk penulisan ataupun uh, pengiraan yang tidak uh, boleh dilakukan secara kuis sebab kuis dia akan automatik kan boleh disemak tapi kalau dalam bentuk uh, yang kita perlu menyemak secara manual Google Classroom sebenarnya ada uh, fitur-fitur yang berguna ataupun fungsi yang berguna yang kita boleh gunakan untuk Uh, menyemak hasil kerja pelajar. So saya akan buat dua view sekini, uh, view sebagai guru yang anda sedang nampak sekarang, lepas tu untuk view pelajar so that kita faham uh, bagaimana pelajar melihat apa yang kita uh, hasilkan. So umpamanya kalau saya ada dua topik di sini di dalam kelas matematik saya ni, topik satu, topik dua. So saya boleh create assignment ataupun tugasan baru bagi topik 1 apa atau, ataupun uh, bagi sedikit uh, tajuk tugasan tambahan untuk topik dua umpamanya bagi arahan sila jawab soalan-soalan yang diberikan lepas tu uploadlah fail untuk soalan berikut contohnya dalam bentuk uh, Google Doc saya boleh jadi di dalam ni so saya upload So pelajar boleh lihat soalan tersebut lepas tu cuba menjawab dalam apa skala bentuk sahaja Kalau anda um, benarkan pelajar untuk ambil gambar dan sebagainya sila nyatakan di sinilah Contoh anda boleh buat atas kertas dan ambil gambar Ok contoh okay. Uh, Point sila nyatakan kalau ada kalau tak letak unmark kalau tak ada markah uh, Bolehlah bagi 10 markah sebagai point tambahan um, due date ni ataupun uh, hari akhir ke bagi sedikit masa lah kan uh, janganlah macam bagi pagi ni nak petang ni kan bolehlah bagi dalam sedikit tempoh 2-3 hari ke sebab dalam tempoh uh, pembelajaran secara banyak ni kita harus peka terhadap masa yang ada okay? so, tidak semua mampu jawab pada masa yang sama okay so kita kena benarkan sedikit ruang uh, fleksibiliti di situ So kita letaklah hari yang sesuai Lepas tu topik Contoh saya letak di topik 2 Rubrik tu biarkan uh, Kalau anda akan menyemak secara manual Kalau nak menyemak secara online nanti Boleh tekan rubrik dan nyatakan komponen lah Yang ni a bit sukar Kalau kita nak menyemak uh, soalan-soalan uh, secara manual So just tekan assign uh, uh, Topik tersebut lah Contoh sekarang saya ada 2 Right. Uh, ni tugasan tambahan dan latih 2B So sekarang contohlah saya pergi ke latih 2B saya ni saya ada contoh satu pelajar saja dalam ni ni sebagai sampel uh, assignment saya ada uh, ah, city dan dia belum submit lagi sekarang kita pergi ke view city ni dia akan nampak latitude B darab ni so dia akan view ini adalah paparan pelajar ya so bila uh, pelajar masuk ke dalam Google Classroom dan tekan kepada bahagian uh, tekan bahagian uh, kerja kelas ataupun assignment ni yang paparan dia So, bila dia dah tengok soalan dan menjawab, contohnya dia dah buat jawab atas kertas lepas tu ambil gambar, dia boleh tekan add, cari gambar tersebut. Ni kalau dalam mobile pun boleh, dalam uh, uh, telefon pun boleh buat ya. Benda sama. So, dia upload. Lepas tu akan keluar kat sini. Cara otomatik yang sepatutnya anda sebagai guru dah boleh nampak uh, hasil tugasan yang di upload contoh di sini kalau saya refresh saya sudah nampak tapi untuk lebih senang nampak tak dia dah upload tapi tak dikira sebagai handed in sebab dia belum tekan turn in so dia kena tekan turn in sejurus pelajar menekan turn in lepas upload and then bila kita refresh sekali lagi kita akan nampak pelajar tersebut telah menghantar. Yang ni selalu berlaku kekeliruan kan. Ada pelajar kata saya dah upload tapi dalam rekod kata tak handed in sebab dia belum tekan tu. So misal katalah dia ada sedikit ke perubahan nak dilakukan. So dia boleh tekan unsubmit. Lepas tu buang uh, hasil ni lepas upload yang baru. Kalau dia ada soalan nak tanya, ni ada ruang untuk pelajar tanya private comment cikgu saya tak faham soalan 2 Contoh je So nanti cikgu boleh masuk and then jawab so, Contoh sekarang Siti tanya kan Kalau saya pergi ke latitude B tadi Saya akan nampak Latitude B nanti saya akan nampak soalan Siti yang ni private maksudnya hanya Siti dengan cikgu sahaja yang nampak Pelajar-pelajar ni tak nampak Yang ni bagus ni Google Classroom tanya Sebab kita dapat jawab soalan secara khusus bukan secara pukal dalam WhatsApp group dan semua tu nanti berterabur kan susah okey so saya kata Siti dah hantar sekarang anda hendak menyemak hasil kerja Siti ni kalau dalam bentuk desktop bentuk uh, di website ni bila kita klik uh, fungsi annotation atau fungsi untuk kita tulis-tulis tu tak ada di dalam bentuk web tapi kita boleh tambah komen ni contohnya lah saya contoh soalan ni dia dah salah kan So saya boleh kata 3 darab 7 sepatutnya 21 So jawapan ni salah Sepatutnya 210 So yang ni cara mudah untuk komen secara khusus Sebab ada dua soalan misal kata kalau 5 markah 5 markah So anda boleh letak sini 5 markah And then return this submission So bila kita tekan return ni city bila dia dah masuk refresh ke bahagian uh, latitude B tadi ataupun kerja rumah tadi tu dia akan nampak dia sudah dapat markah lepas tu dia akan nampak juga perkataan graded so kalau dia klik balik yang uh, apa hasil kerja dia tadi dia akan nampak macam ni lah kan and then komen anda akan di sini so pelajar pun boleh jawab okay, faham cikgu Misal katalah kalau dia dah faham. Yang ni dalam bentuk web. Dalam bentuk web kita boleh komen dalam bentuk image, PDF uh, dan juga Google Docs semua tu lah. Tapi kalau dalam bentuk app, aplikasi Google Classroom dalam Android ataupun iOS uh, kita boleh buat anotasi secara lukisan. Nanti uh, saya akan tunjukkan versi app dalam konsep ni lah. So nanti kita bila kita tengok dalam uh, versi app tu kita boleh tulis-tulis. Okay. So kalau kita ada versi app, kita boleh pergi ke app Google Classroom. Uh, masuk kepada kelas tadi. Contoh yang tadi, kelas matematik 3A kan. So latihan tu b darab tadi tu. So kita boleh ke student work. Siti Suhaila dah submit tadi, dah hantar tadi. So yang bagus yang dalam Google app ni, uh, yang yang bentuk app ni, Google Classroom app ni, bila kita tekan hasil kerja pelajar, dia ada butang um, pensel kat sebelah kanan ni. Kalau kita tekan, And then uh, dia ada butang pensel belah kanan ni Kita boleh tekan Lepas tu Kita buat anotasi uh, ataupun komen Yang ni betul, yang ni salah Sebab 3 kali 7 tu 3 kali tu 7 Contoh kita bagi hinah Kita nak type pun boleh Nak nak buat apa-apa pun boleh So dah siap Tekan save Lepas save tu lah Dokumen save tu Dia akan terpas dokumen saya tu pelajar akan nampak annotasi tersebut. So bila nampak tak edited tu, okay. So uh, versi tersebut juga akan dihantar kepada pelajar. So kita bila I tekan edited ni nampak tak? So dah ada. So tu cara paling senang untuk kita menyemak hasil kerja pelajar. Ini adalah salah satu cara untuk kita menyemak hasil kerja pelajar uh, di Google Classroom. Semoga Ah, video ini bermanfaat. Kalau ada idea-idea lain ataupun soalan lain boleh tanya kepada saya. Terima kasih.